ang cute oh. Pineapple. Pineapple. Wala, wala. 90. One circle. Ito kagaya sa akin. Hindi, hindi yan sa'yo. Bilog atin. Nabilog dito kasi lang hindi siya ano. Ayan. May race siguro sila. May dates of 350. May dates tayo sa bahay. Ito race. Pistachio ate. Wow. Ang dami naman yan. Pistachio. Pistachio dried coconut. Ano ito na Mga dark chocolates. Less than percent. Kakamil. Sabi ko, ang ginawa naman. Ito natunaw siya eh yung marshmallow. Magkano 1 kilo ng marshmallow? 77. Ginagawa nga. Sponge cake. Ano yung ginagawa ko ng cake? Magkano natin? 6 30 pesos. 100 grams. Marshmallow. Let's see. pang ano. Ate, tingnan mo nga ito magkaan. Ito dapat yung pang ano, pang pandesal. Ayan. Ano siya? 283. 283. May mali pala. Ayun, uh, ito. Ito yung pang ano, makarot. Makarot. Makapala. Ang gusto nyo. Ito ito pa sa 85 maliit. Ito na yan. Ito na yan sa akin. Diyan sa akin. Maliit. Ah, ano ito yung sa... Ito sa cupcakes. Magkano to? Maliit na 91. Cupcake to. Pwede yan. Ito oh, sa Sa love chicken sa mga ano yung mga blighter. Dito ka ba? Hindi, malaki dyan. Parang Ano ka ba? Kainin. Ano ko? Ay. May steps. Ito rin magkano to? Pistachio to. 160. Ma, mahal yung pistachio. Hindi yung powder lang. Ayan ah, pala, magkano yan? Ilan? 20 pieces. Ay, ang liit. Ang maliit na naman yung cake, diba? Malaki yung lagayan. Kasi atin ah, ito. 320. Ano to? 883? Ganito kalaki yan. Hmm. Napakalaki naman dito. Ito mga pa. Ito wala ito. Pang malaki. Pag 20 pieces. Bakit yung sinasabi ko sa'yo? Sinasabi mo. Hindi ang pagkapitas. Thank you.